جروني البوليس من رجلي وجهي على الارض وداوني السياره ديالهم جاو وحدين اخرين عفسولي على كرشي حتى بنت على حوايجي قالوا لي عندك جوج ديال الخيارات اما تجاوب على الاسئله ديالنا ولا نشبعوك هراوه اللي ما عمرك ما شفتيها دوني استعمال الكهرباء من بعد لي عيني وربطوني من يدي ورجلي وعلقوني على واحد العمود ووجهي مع الأرض وقال لي النائب العام لا يا ولدي لا انت اللي ضربتي راسك مع الحيط